Halo, selamat datang di channel Jadi Ilmu. Tempat berbagi berbagai hal tentang ilmu pengetahuan, tutorial, berita, bisnis, dan teknologi. Sahabat, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK TPS kuantitatif dari nomor 11 hingga nomor 20. Ini untuk memenuhi janji saya untuk melanjutkan pembahasan soal UTBK TPS kuantitatif yang tempoh hari kita sudah bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Sahabat semua, tetap semangat, tetap sehat. Semoga cita-cita kalian untuk mendapat perguruan tinggi negeri dapat terwujud. Baik. Pembahasan kita lanjutkan pada soal nomor 11. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. A ditambah B ditambah C ditambah D lebih kecil dari 10. 2. A ditambah B ditambah C dan D sama dengan 11. Pernyataan ketiga, A dikali B dikurangi C lebih besar dari 2. Pernyataan keempat, B adalah bilangan genap. Jika A dikali B dikali C dikali D sama dengan 30 dengan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif yang berbeda dan A lebih kecil daripada B, B lebih kecil daripada C, dan C lebih kecil daripada D. Pernyataan yang benar yang ditunjuk, ditunjukkan oleh nomor berapa? Dari soal-soal seperti ini, kita coba melakukan eliminasi atau perkiraan angka atau bilangan berapa saja yang memenuhi dari A, B, C, dan D. Ingat, clue-nya sudah jelas. A dikali B dikali C dan D adalah 30. Dan berurutan. Dari sini kita bisa langsung bisa masukkan perkiraan kita adalah jika A, B, C, D yang mungkin adalah A1, B2, C3, dan D5. Kenapa saya tidak masukkan angka 4? Karena perkaliannya. Perkalian A kali B kali C dan D adalah 30. Kalau A-nya 1, B-nya 2, 1 kali 2, C-nya 3, dikali 3, hasilnya ada 6. Seandainya D-nya 4, 6 kali, 6 kali 4 adalah 24. Maka, karena per jumlah total perkalian adalah 30 maka yang sesuai adalah 5 sehingga D adalah 5 1 kali 2 2 dikali 3 6 6 dikali 5 adalah 30 maka pernyataan tersebut yang benar ditunjukkan adalah pernyataan nomor 2 dan 4 kenapa? karena B adalah bilangan bulat kan? yang 2 A ditambah B tambah C tambah D sama dengan 11. Kita tes 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 5, 11. Jadi jawaban yang benar adalah D. Pertanyaan nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Terhadap ga, grafik di mana garisnya adalah di X ada nilai 4, Y adalah 3. Maka persamaan yang benar adalah dari sini titik yang bawah adalah min 4,0 yang atas adalah 0,3 membuat persamaan berarti kita buat rumus persamaan garis rumusnya adalah Y min Y1 Y2 dibagi dengan Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dikurangi X2 min X1 kita masukkan nilainya X1 nya adalah Y1-nya adalah 0, Y2-nya adalah 3. Maka Y per 3 sama dengan X plus 4 dibagi 4. Maka kali silang diperoleh hasilnya adalah 4Y sama dengan 3X plus 12. Sehingga persamaan ini, persamaan garisnya adalah 3X min 4Y plus 12 sama dengan 0. Karena, kan, yang ditanya adalah daerah yang diarsir, maka terletak di sebelah kanan garis X sehingga pertidaksamaan linear yang yang tepat adalah 3x min 4y plus 12 lebih besar dan ya, sama dengan 0. Maka mana jawaban yang tepat? Yang tepat adalah C. Nomor 13. Diketahui himpunan. Nah, terlihat bahwa ada lingkaran A, lingkaran B, dan lingkaran C saling berpotongan. Yang ditanya adalah himpunnya menunjukkan daerah yang diasir pada gambar tersebut adalah kita bisa lihat bahwa lingkaran C itu tertutup semua. Ya Nah, kemudian ada himpunan iris irisan himpunan antara A dengan B, kemudian B dengan C. Ya kan? B dengan C juga B dengan A. Daerah C merupakan gabungan antara C, himpunan C, ini simpulan himpunan A dan himpunan B. Jadi himpunan yang menunjukkan daerah yang diarsir adalah himpunan C dengan gabungan dengan A irisan B. Jawabannya adalah Murah kan? Nomor 14. Perhatikan angka-angka berikut. Jika 1 min 11, 2 min 7, 3 adalah min 3, 4 min 1. Jika titik A adalah 7, A memenuhi X plus C kuadrat ditambah X sama dengan 23. Nilai A yang memenuhi ditunjukkan nomor berapa. Nah, di sini ada titik. Maka kita coba masukkan, kita uraikan dahulu. Jika titik A itu adalah X, Y, ya kan? X, Y, X-nya 7, Y-nya A. Sehingga X plus Y kuadrat plus X sama dengan, kita masukkan ini dari titik A. 7 ditambah A kuadrat plus 7 sama dengan 23. Sehingga hasilnya adalah 7 plus A kuadrat sama dengan 16. Ya kan? Kita akarkan untuk menghilangkan kuadrat. Sehingga 7 plus A sama dengan plus minus 4. Sehingga A min 7 plus minus 4. Atau a satunya adalah min 3. Atau yang A2-nya adalah min 11. Sehingga nilai A yang menunya adalah min 11 dan min 3. Pilihannya adalah 1 dan 3. Atau C. Jadi, sahabat, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, <clears throat> tidak usah bingung, langsung kita coba masukkan dari titik yang diketahui. Nomor 15, perhatikan gambar berikut. Jika di sini terlihat ada ada segitiga besar, segitiga DAB dan segitiga ABC. Nah, kebetulan mereka ini kedua segitiga saling berpotongan. Jika panjang AD 12 cm, AB 16 cm, dan BC 7,2 cm, maka jarak titik E ke garis AB, E garis AB adalah berapa? Ini kita misalkan dulu, titik E dengan B itu kita buat, yaitu kita anggap adalah titik P. Misalkan, kan, X adalah EP, jadi X-nya itu adalah jarak dari E ke P dan Y adalah jarak dari A ke B. Maka perhatikan segitiga ABD, maka perbandingannya adalah EP ya, per AD, ya kan? EP per AD, EP per AD sama dengan BP per BA. Maka diperoleh EP-nya adalah X, ini kita masukkan nilai X, ya. dan per 2 AD-nya adalah 12 kemudian BP BP nya adalah 16 per BA BP BP berapa BP? BP 16 dikurangi Y karena AP adalah Y maka diperoleh persamaannya adalah 16X plus 12Y sama dengan 192 kita sederhanakan bagi 4 hasilnya adalah 4X plus 3Y sama dengan 48 ini kita anggap sebagai persamaan pertama Kemudian perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC. Maka perbandingannya adalah EP per BC, EP per BC, garis tegak ini ya perbagi perbandingan, sama dengan AP per AB. Kita masukkan X per 72 sama dengan Y per 16. Kali silang, 16X sama dengan 7,2 Y. Sama-sama dibagi 4, 4X min 1,8Y sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan kedua, kita lakukan eliminasi. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 4,5. Itulah jarak antara titik E ke P atau dari titik E ke garis AB adalah 4,5 cm. Soal nomor 16. Perhatikan tabel berikut di mana P adalah 14, M, Q adalah 9. Jika M adalah gradien garis, ingat gradien garis 5X plus 7Y plus 2, hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q adalah berapa? Pilihannya P lebih besar Q, Q lebih besar pada P, P sama dengan Q, 2P sama dengan Q, hubungan antara kuantitas P dan Q tidak ditentukan. Sahabat, kita coba cari gradien dari persamaan yang ada. Di sini sudah pasti terlihat bahwa persamaan gradiennya adalah kalau kita uraikan hasilnya adalah 5 per 7. Gradiennya 5 per 7. Maka karena P adalah 14M atau M adalah gradien, jadi 14 kali 5 per 7, 14 kali 5 per 7 hasilnya adalah 10. P nilai 10, sedangkan Q 9. Artinya P lebih besar daripada Q. Sehingga jawabannya adalah A. Mudah kan? Nah, perhatikan tabel nomor 17. Ini agak cukup panjang. Di situ ada variabel waktu 07, 09, 12, 16, 18. Kemudian jumlah kendaraan per jumlah kendaraan tiap uni, kemudian jumlah pelanggarannya. Nah, jam 7 jumlah kendaraannya 134, pelanggarannya 28. Jam 9 jumlah kendaraan 210, pelanggarannya ada 54. Jam 12 ada 180 dengan jumlah pelanggaran 50 kejadian. Pukul 16, 275 kendaraan dengan jumlah pelanggaran 78 kejadian. Bunuh dan seterusnya. Nah, lalu apa yang ditanyakan? Lihat klubnya. Diketahui Dinas Perhubungan berencana menempatkan pengatur lalu lintas pada waktu-waktu tertentu yang rawan terjadinya pelanggaran. Jika jumlah pelanggaran lebih dari 30% dari jumlah kendaraan yang melintas, maka pengatur lalu lintas di tempat. Dari sini kita bisa menjawab, ya kan? Jam berapakah ya kan? penempatan pengaturan gas akan dilakukan? Nah, kita coba lakukan persentase. Di jam 7 contoh, jumlah kendaraan, jumlah pelanggaran 100, eh 28. Dengan jumlah kendaraan 134, artinya 20 persen. Artinya apa? Lebih kecil dari 30. Jam 9, jumlah pelanggaran ada 54, jumlah kendaraan 210, maka persentasenya 25,714 Lebih kecil dari 30. Kemudian pukul 16, ya kan? kenapa kita lewati pukul 12? Itu kelihatan sudah uh, angka yang terlalu kecil. Di nomor 16, tanggal jam 16 <clears throat> adalah persentasenya 28 dan pukul 18 persentasenya 30 artinya lebih besar dari 30 persen. Jadi penempatan pengatur lalu lintas akan dilakukan pada pukul 18.00 karena persentase pelanggaran sebesar 3,25 lima persen atau lebih besar dari 30 Murah bukan? Hanya buat persentase. Kami yakin, jika teman-teman sungguh-sungguh, maka masuk perguruan tinggi negeri pasti bukan impian. Tapi tetap, belajar yang rajin. Nomor 18, nah, diketahui nih, jika X adalah luas persegi panjang yang berukuran 11 cm dikali 7 cm, dan Y adalah luas lingkaran mempunyai diameter 14 cm, hubungan yang benar antara X dan Y adalah berapa? Nah, lihat tuh, di situ ada ukur persegi panjang dan luas lingkaran yang mau diameter hubungannya adalah seperti apa? Kita lihat, jika persegi panjang X-nya, kan, luasnya adalah 11 kali 7 atau 77 cm Sedangkan luas lingkaran 22 per 7 ya, dikali jari-jari berapa? 7 sehingga hasilnya adalah 22 ya. ditambah setengah dikali 14 kenapa? pi r kuadrat maka hasilnya adalah 154 artinya 77 24 artinya Y adalah 2X. Atau 2X sama dengan Y. Betul kan? Baik. Nomor 19. Nah, ini teman kita dihadapkan pada tabel hasil ujian dari 5 siswa sebagai berikut. Ada Anton, Amir, Ali, Ani, dan Ami dengan nilai ujian Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Agama, dan Sejarah. Nah, di sini kita lihat bahwa siswa memiliki rata-rata ujian yang paling tinggi adalah berapa? Nah, dari sini sebenarnya dari angka-angka yang sudah kelihatan bahwa anak-anak ini bisa kita tebak dari mana angka-angka tersebut yang bisa memberikan nilai rata-rata paling besar karena jumlahnya sama. Coba dari Anton, perbandingan dari pelajaran bahasa paling tinggi adalah Ani. Kemudian di sini Ani di nomor berapa? Di bahasa Inggris. Ya. Nah, oleh sebab itu kita coba uraikan. Contoh rata-rata Anton 76, Amir 78, kemudian Ali 80, Ani 80,4. Ami 81,8. Siapa yang paling besar? Adalah Ami, yaitu 81,8 teman-teman untuk soal seperti ini sebenarnya saya, saya rasa sih nggak susah ya semoga kalau soal seperti ini semua wah bisa masuk PTN semua kali ya ya amin soal terakhir nomor 20 jika 1,12122 dan seterusnya adalah nilai dari X per Y atau X dibagi Y dengan X dan Y merupakan bilangan positif maka pernyataan yang benar adalah berapa 1,22. Artinya ini kita misalkan bahwa pakai pendekatan nih. Ya. 1,1 bla bla bla seterusnya itu sama dengan P. Maka kalau kita kali 100, dikali 100, hasilnya 112 bla bla bla bla sama dengan 100 P. Maka kalau kita buat ya kan, kita kurang ini. Ya kan? 100 1,12 112,12 dan seterusnya sama dengan 100P dikurangi yang P tadi hasilnya adalah kita lihat bahwa P nilainya adalah 111 per 99 itu X dan Y berarti X nya adalah 111 Y nya adalah 99 maka kita uraikan hubungannya X sama dengan 100 11 atau 99 ditambah 12 dimana 99 adalah Y jadi hubungannya adalah X sama dengan Y plus 12 oke teman-teman menyelesaikan soal UTBK kuantitatif pertama teman-teman jangan panik tipsnya jangan panik melihat angka-angka Kemudian coba telaah. Biasanya ini pakai pendekatan enggak terlalu susah. Tapi ingat, manajemen waktu tetap harus diperhitungkan. Terima kasih sahabat. Nantikan pembahasan soal-soal UTBK lain pada video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, mohon silahkan subscribe, tekan tombol lonceng dan share. Terima kasih, sampai jumpa.